Dale, rekam, rekaman situ. First blood. नहीं पे हुआ उतर ऑनलाइन Medical लो मेडिकल भाई भाई आ रहा है मेडिकल लो मेडिकल लो अरे मारे मार ओ ब्रो मेडिकल आ गया गया आ आ गए अरे नहीं नंदो बोल हम्म హెల్త్ లో ఉన్న నా పంకం